de place pour bâtir des palaces Dehors ça te passe, comme une grosse chasse Merci dans les classes, on le sang qui se glace Ici toi de place pour rêver de l'espace Les coins se défendent, c'est comme pour s'efface Sentation des masses dans des ordres dégueulasses Tu gueules de glace, on sert la nasse Nique sa race, viens la lutte des classes ah! Rien à foutre de la cible Prendre quelques coups de bride De nos yeux remplis de fil Que la souffrance de ses vies Juste un instant de magie Histoire de tremblement Est-ce que tu sens le tremblement Est-ce que tu entends le tremblement Est-ce que tu sens le tremblement Est-ce que tu entends le tremblement Est-ce que tu sens le tremblement Est-ce que entends le tremblement Est-ce que tu sens le tremblement Tout est gris, tout est noir, une masse se perd dans le soir. Tout est gris, tout est noir, tout est gris, tout est noir, tout est gris, tout est noir, une balle se perd dans le soir. Tous écrous derrière le miroir, on aime notre reflet, on aime se regarder Sentir la fumée, nous envelopper, nous écroudra quand l'avenir le dira Si on touche le fond, dès que le saura Mon peuple se lève, que ma vie s'éveille, qu'on pèse les veines, j'ai le Est-ce que t'entends les tremblements Est-ce que tu sens les tremblements Est-ce que t'entends les tremblements Est-ce que tu sens les tremblements Est-ce que t'entends les tremblements Est-ce que tu sens les tremblements